Kawan-kawan itu berjumpa di channel saya, Samuel Seripal YouTube channel. Sebelum kita lanjut konten video ini, sebaiknya subscribe, like, comment, dan share. Kali ini kita hunting bus and truck, bus road Travel kawan-kawan YouTuber di Pulau Batam. Sekarang berada di top 100 tendensi kawan-kawan YouTuber. Itu dia busnya bus high tech. Bus pariwisata kawan-kawan, karoseri Adi Putra, Adi Putro, Adi Putra Malang Jawa, kawan-kawan YouTuber. Penampilan bahasa sangat indah kawan-kawan. High tech, high techer. Dari Indo Pasma, Piro Travel, Batam kawan-kawan tuber. Setiap hari bus ini akan menaiki turis-turis dari Malaysia dan Singapura diajak ke Marelang kawan-kawan tuber menjelajahi pantai dan tempat-tempat wisata yang lainnya kawan-kawan tuber. Kawan-kawan tuber, sementara akan kita sorot keberadaan banyak kawan-kawan. Kawan-kawan kawan-kawan Luxury Bus Euro 3 Free wifi kawan-kawan youtuber Sangat mengagumkan Ini iya, high tech kawan-kawan youtuber Setiap hari bus-bus ini Menaikan penumpang dari Singapura dan Malaysia Diajak ke Batam dan Barelang kawan-kawan youtuber Kawan-kawan youtuber India, Jet Pas 2, Pratama Pas, Bunga Batu Haji Panesa. BP 7066 YU kawan-kawan, plat Batam. Pas nomor 2 konsumer per Pratama Pas. high tech dari belakang. High tech Hino, bukan Mercedes kawan-kawan. Papua Pratama Pas Bunga Batu Haji Panesa BP 7066 YU kawan-kawan plat Batam ini dia masnya kawan-kawan youtuber Rapaz!